hab so viel verloren. Doch ich kenn den Unterschied. Ich kann nur dieser Stimme in mir vertrauen, weil sie die Wahrheit liebt. dunkel wird. Ich kann dein Licht dennoch sehen. Du bist mein Antrieb, mit dir werde ich jeden Sturm überstehen. Ich spür deine Liebe, ich spür sie überall, egal wo du auch hingehst. Ich fühl deine Liebe, ich fühl sie überall. trotz dass ich dich nicht sehen kann. Ich weiß, ich weiß, du bist da. Du begleitest mich mein Leben lang. Unsere Träume werden wahr. Oh, es lässt mich nicht mehr los auch wenn jetzt alles dunkel ich kann dein Licht dennoch sehen. Du bist mein Antrieb, mit dir werde ich jeden Sturm überstehen. Ich spüre deine Liebe, ich spüre sie überall, egal wo du auch hingehst. Na, ich fühle deine Liebe, ich fühle sie überall.